チェンマイ空港に無事到着しました、えー、コロナウイルスの影響も考えられたんですけども、えー、今回は、え無事に通過ということで特に、あの入国の際も何も聞かれずに、あのまあ、出国あなんだアライバルカード出せば 普通に入国できた感じですそれでは、えー、これから、えー、また、えー、チェンマイの方観光して明日イベントの方に参加したいと思いますよろしくお願いします We e souls every day. don't remember what's wrong and what's right. What's right. The world is dead, but we stay. Cause we are born. Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take me home tonight. Oh. Throwing caution to the wind. I'll take a chance and let you in. Just take my hand and take me